So. 때 달래어린 몸 覚悟はできてるメリー孤独と悲しみせに両目に見据える目指すい叩きならば常にウェネウェネこの先何が待ち受けてもこの旅の中で夢を見よう Let's go 昨日顔以上場所への希望今飛び立って青く澄んだ空見上げて誰よりも beautiful, beautiful.